envolve-te mais e partilha a tua experiência europeia de mobilidade e voluntariado. Sabe mais em envolve-te mais.eu, uma iniciativa da Comissão Europeia.